уроки завжди працюю не один тренер окремо, їх декілька. І Ми вміємо з чоловіком це робити. Я хотіла стати олімпійським чемпіоном. Ну, стала майстер спорту і мамою. Закінчили ми університет викладачами, але ну, винуждені були перейти ж в бізнес. Треба було чи дитину ростити, чи стріляти. какой бы грант получить? До ресурсів організаціям, які опинились у загрозливому стані через ковід. Теж франус. Необхідна підтримка. Вот сейчас 70 метров стреляют, а десятка размером, ну, примерно яблок. То есть 70 метров. Щоб так стрелять, как вы, он, смотрите, Я там подсматриваю всегда, что там происходит с перышками, с хвостиками, какая сейчас тенденция, куда там сантиметр вправо, сантиметр влево. Филолог собрала его здесь, растянула, поставила так, как любуюсь. Говорю, тут выходит сыночка, а ну ждай растяну. Ну, думаю, да, я тоже там сделаю вид, что я стрелок, а я не смог бы натянуть тетиву. Я говорю, мама, ну это же ерунда. Ну какая стрельба из лука? А, а я мама обожаю. мне говорит, это классно. А, там Родион есть спортсмен. Я говорю, а тебе там не интересно там баскетбол, футбол там поиграть? Я же знаю, он в восьмом классе учится, там соревнования, самое то время. Он говорит, да не, мне вообще не нравится. Вот стрельба из лука это мое. Не спеши. Додавлю его. Звук был красивый. Не помешал ничему И полетела мимо на два часа. Я їм всім кажу, виходити сюди тренуватися, щоб я могла виховати з олімпійського чемпіона. Ви всі для мене олімпійські чемпіони. Я жду того Родіона, який стріляв. Ты должен понять сначала, а потом физику сделать. У тебя сейчас идет н- набор всего, чего ты не, не должен делать, ты делаешь. Ну, просто каждый раз по-разному. Вот писать пойми сначала, а потом работай. ты там с Яриком Да. Так это садятся, да? Будем ждать. Все, пока. Пристегиваемся. Змагання всеукраїнські серйозні. Тому настрой Бойовий. бойовий. Діти просто повинні показати, Чому ми їх навчили? на І що не- зараз готові. Все. Надо придумать э, гимн э, Клуба. клуба. <laughs> Вы замахнулись так далеко. Может, почему? сначала это четверостишье, а потому что... Может быть, для начала для Куба нужно да, между прочим, недавно на тренировке Маша с такой идеей тоже выходила и начала, да, что-то там... девиз ты сочинила, но ну, сочинила Целые всего одну строчку. Говорю, давай Какое? продолжай. А где мы будем петь этот гимн? Как В где? дороге. Как где? Выиграли, стали на день рождения и заспевала. И заспевала. Там все будут в шоке. Ты посмотри, ни у кого такого нет. Это что, первая зачетная или нет? Да. да? Как ты думаешь, Родион попадет в мишень? Конечно. Нормально. Не робей ни грамма. Зацепил тетиву и дотронулся до подбородка плотненько. Полностью положил свой указательный палец в подбородок. Дорогенький, иди сюда. Что ты попал? А? Что ты попал? 104 в итоге. Красавчик, рекорд, рекорд, рекорд. <laughs> Поздравляю тебя с первой зачетной. Рудик, ты, Рудик, Рудик, ты в мишени, я тебя поздравляю. молодец, справляется. Поправки пошла делать. Молодец. Как это ты не поняла, где стрела? Не увидела. Девяточки там где-то. Да, восьмерочка. Короче, ты не держишь тело. Вот твое тело сейчас как твои губы, хорошо? Угу. Надо научиться себя дисциплинировать корпусе дисциплинировать, в психологическом плане дисциплинировать, все это собрать вместе, выдержать и сделать правильный выстрел. Что такое? А что страшно? Я не Ты спортсмен, че так вот погулять вышел? Что он такое? Ты не он понимаешь. стреляет 10-10-9, э, он стреляет. Объясни мне, наш, их тут сколько? Ты всех будешь сканировать? Да. Все дети хотят попасть в цель, однозначно хотят прикладываем большое усилие объяснить, что без труда, без именно техники, без э, вот той подготовки длительной, они не попадут в эту цель. Случайность может произойти, но такая вот постоянная пораженная цель для достижения именно вот высоких результатов – это работа, труд и всегда одинаково подход. Ну, то есть это учеба приличная. Метод кнута и пряника. Как, э, да, ты нормально стреляешь, то да, ну, ты, ты молодец, ты... Она хвалит. А когда, а когда ненормально, тогда даже угрожает иногда выгнать. Ну, да, у меня да, такое было. Лу... А, ее вообще выгнали один раз. Это правильно сделали. Ну, я да. на следующий день. Я же выгнала не из-за того, что плохо стреляли, а что мы молча делали. Ничего. У меня всегда была мысль посадить детей, повести их между соревнованиями, показать то, что мы раньше не видели. Нам три, пожалуйста. А, Спокойно. Работаем над собой без паники, Мария. Все. Любую фобию можно перебороть. перебороть. Не, я боюсь завтра не выиграть. Вот это я боюсь. <laughs> Посмотрите на дрифт. Вам день понравился сегодняшний? Да. Ну, если не думать об усталости. До КМС не дотянула. Нет. Ну, первый разряд выбрал? Ну, да, примерно, конечно. Да. Ну, ну вот ты первый он, разряд он, выбрал, он, даже не было первого. Маша вообще... Подтвердила хорошая стабильность. Умничка, да. Поэтому сегодня просто, ну, все молодцы. Ну, Родик, я же тебе говорю, что аккумулируй все свои силы, доставай со всех шуфляд, со всех э, закромов своих. Я хотел хотя бы какое-то место, хотя бы третье. О, хорошо ты хотел. Для этого, Родик, приколясики не надо вытворять. Да, бороться ж ты знаешь, что можно. Опульнул. Что? Буквально щелчок вверх может быть. С этой минуты начинаем описывать только самые лучшие выстрелы и запоминать, понял? И культивировать их, приумножать. Все. Мы не делаем плохих выстрелов. Хорошо. Стрельба из лука э, – это не только спорт в смысле э, усилия, это еще и психология, можно сказать, потому что что-то не так, уже рука может дернуться незначительно, на пару миллиметров и все, и ты уже не в мишени. Це ти приїхав, подарив черновцам свою эту, проход дальше. А Запорожжя должно сидіти пасти задніх, тому що дуже хотілося. Рука сильно дернулась и попала э, стрела в чужую мишень. Жизнь на этом не кончается. И все будет хорошо. Из тренировки, я надеюсь, меня не будет. Так, не расслабляться. Еще как минимум час Молодец. Ой, Маша присела, что-то там меняла. Один попал, поровну. Ничья. Там тоже идет же что психологически еще друг на друга давление. Можно вот так выйти, задавить и пойти. Хай Это борются, сейчас решающая молодцы. Ну, ну, да. Нет, так это, вот это борьба, вот это не, не 6-5. После такого первое место, блин. подарила, короче. Да нет, это не подарила, это боролась. Иди, тут, иди, тут борьба матчасти. Еще была колоссальная. Сейчас у нас было 5-3, и нам добавили по одному очку, и получилось 6-4. Хоть не на 30 месте, а на 4. -м. що, дітки, з Богом, да? Мы едем до додому через Макдональдс, правильно? Да. Ти зробила все, что могла? Да. И что, не, не могла чуть-чуть побольше, не? Могла. Могла, могла. Есть куда да, расти? Конечно. Будем расти? Конечно. А ты, спортик? Мне сказали, что у меня очень хорошие плечи и лук у вас не было опыта соревновательного. Вы еще до сих пор не понимаете, что вы спортом занимаетесь. Где-то вот да, у вас еще какое-то такое... Какое-то такое состояние игрушечное, да? Ну, скорее состояние мандража, когда стреляешь, а когда болеешь, вообще... А болеешь, ходил, входила в нашу программу? Да, конечно. Да? <laughs> Хорошо, в следующий раз туристом едешь. А я чемпион, можно? Маша, вам всем можно быть чемпионом. Мені здається, треба бути в цьому спорті. Це саме головне. А може бути і поразка, і перемоги це все користь.